आप लोगों को पता है कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें उपयोग करते हैं जो आपके लिए एक तरफ हानिकारक है तो वहीं दूसरी ओर आपकी मौत का कारण बन सकती है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं ऐसी महिलाएं हैं जो अपने किचन सामग्री में ऐसी चीज़ें यूज़ करती है जो उनकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हर रोज़ उपयोग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को पता होगा अक्सर महिलाएं फ्रिज में रोटी बनाने से पहले या बाद में घूंदा हुआ आटा रख देती है वो सोचती है कि जब कोई गेस्ट आएगा या घर का कोई सदस्य आएगा तो गरम गरम बनाकर खिला देंगे लेकिन वो घूंदा हुआ आटा कितना हानिकारक है ये आप जानते हैं आज की सुविधा में हर ऐसी चीज है जो आपको सुख देती है चाहे कूलर हो वॉशिंग मशीन हो फ्रिज हो लेकिन फ्रिज में ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए वो है आटा फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुख तो देता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दुख का कारण बन सकता है फ्रिज में हम जूस रखते हैं फल फ्रूट रखते हैं सब्जियां रखते हैं लेकिन यकीन मानिए आप उन्हें दो से तीन दिन के बाद उपयोग ना करें लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आटा गूंदा हुआ आटा एक ऐसी चीज़ है जो आपको मौत तक ले जा सकता है गूंदा आटा रखने से फ्रिज में आपको कई बैक्टीरिया मिलते हैं अगर आप सोचते हैं कि कहीं आप जा रहे हैं और आटे को घून कर रख देंगे और दो दिन बाद उसे उपयोग करेंगे तो आपको पता है क्या होता है आटा घूंदने से गूंदते तो हैं रोटी बनाते तो हैं लेकिन कई समय तक रखा हुआ गूंदा आटा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं बैक्टीरिया पैदा होने के कारण वो आपके शरीर में बीमारी पैदा करते हैं और बीमारी के कारण आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है लेकिन हम सबसे पहले चीज़ आपको बताएंगे कि जो आटे को आप पिसाते हैं अगर उसे तुरंत सिर्फ आठ या दस दिन में उपयोग कर लें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आप उस आटे को उस पीसे हुए आटे को भी दो या तीन महीने तक लगातार उपयोग करते हैं तो आपका मौत का कारण बन सकता है मौत का कारण इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर पीसे हुए आटे को भी ज़्यादातर लंबे समय तक रखने से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उसमें कई कई तरह के बदलाव आते हैं हम आपको बताते हैं कि कई तरह के ऐसे आटे होते हैं जिसमें सालों साल वो रखे होते हैं उसे मार्केट में बेचा जाता है लेकिन ऐसे आटे को बिल्कुल भी उपयोग ना करें